Ola rapaces, vouvos ler un conto que escollín que se titula Cando se xades pequenos, da editorial Calandraca. Cando se xades pequenos. Conto para contarlles aos maiores antes de dormir. Cando se xades pequenos non teredes que ir traballar. En vez diso, poderedes brincar nas pozas ata vos converter en ras. Cando se xades pequenos, non teredes que discutir. Mellor poderedes recoller amoras. Cando se xades pequenos, aprenderedes a atrapar o tempo cunha rede, a metelo nun bote de cristal por se escapa e a usalo só para as cousas importantes. Cando se xades pequenos, construiredes as vosas casas en calquera recuncho e seredes tan pequenos que sempre caberedes nelas. Cando se sades pequenos, abriredes a boca para beber a choiva. Cando se sades pequenos, debuxaredes ventás nas paredes, e desde ali verase sempre o mar. Cando se sades pequenos, poderedes falar cos grilos, coas baleas, cos ornitorrincos, cos parrulos. Cando se sades pequenos, ataredes a bata ao redor do pescozo e voaredes. Cando se sades pequenos, non comeredes nin espárragos, nin espinacas, nin fígado, pero poderedes beber a lúa do estanque. Cando se sades pequenos, non veredes os telexornais. Será a aboa quen vos conte como é o mundo. Cando se sades pequenos, esqueceredes como se atan os cordóns. Cando se sades pequenos, perderedes a vergoña e non vos cansaredes buscándoa. Cando sades pequenos, poderedes rir e chorar, ou chorar e rir, e despois comeredes torta de chocolate. Cando sades pequenos, de maiores, ides querer ser pequenos. E ese gran día, cando sades pequenos, aquí estaremos nós para coidarvos. Tranquilos, si tendes fame, daremos vos a teta e se estades cansos, vos ata que adormezades. E rematámolo conto.